晚风依旧很温柔，泡沫依旧在限流。今天来玩迷你世界的挑战地图，是和千一一起玩的，开始跑酷吧，Let's go。 闭了，自行观看。 Thank you.